يكسر بدري اه اللي بيصور يجي هنا يصور قريب خليه اعطيك بعطوه ها؟ لا لا تكسر احنا احنا ننوب لا يهمك احنا ننوب عنك الله يحفظك يا اخواني هذه بس وداعيه لكم يا اهل وين ما شاء الله عليك يا اكسلام مره انا بجنبك يعني تقدحني قدحك ترى سوا ولا تكبير الكس والعيدان على راس الشيطان اليوم الشيطان باذن الله يتكسر كم كم هذا كم كم عصى الله كم اليد هذه عصت الله عز وجل كم السيف يا اخوان السيف حسوا الدنيا لا لا مرة انا شو شو منكم شو ايه السحب ابو رجل على السحب شويه سحب اجلس يا حبايب عشان نسحب فيصل لا ابو فيصل اكسر هذه اكسر يا حبيبي السحب ابو فيصل دخل 500 اوصلك مع السياره شباب ترى مع السياره خلاص انا خويه انا خبيبه هكذا راسي قاعد خوي اه اش راجل والله شوف يا حسين اش الرقم والله هذا رقم ما يشوف يا شيخ قزاز قزاز لا ان شاء الله انه ان شاء الله يا سلام دقيقه ارقام ماشي اجلس اجلس معلش اجلس استريح يا اخوان استريح الله يحفظك خلينا نشوف الرقم بسرعه يمكن ما هو موجود يمكن ما هو موجود فيصل شوف سياره الباص يمكن اوديك مكتب سبعه محمد سليم سبعه اجلس معلش بقى يا محمد سليم استريح استريح استريح حبايبي هذا جوال يا حبيبي استريحوا ماني قايل خلاص ابو آه. اه انت ما عليك اغششك خيانه اخر رقم محمد اخر رقم صفر صفر يا اخوان اخر رقم صفر انت تسلم يا شيخ ما شاء الله ما هو حبيبي ما هو؟ ما هو اقول لك هلا يا شيخ يا حبايبي يا روحي يا عيوني طيب الف تكبير تكبير يستاهل حياك الله يستاهل يا حبيبي يا ولد خدميك بلا جلكسي ها ما حد قدك جلكسي وشغله تعرف تعال تعال تعال شعورك شعورك شعورك لا اسمه فرحان آه، ان شاء الله ان شاء الله بالخير بالخير ما شاء الله حسوا شغل حد شفتوا هذا جاي من بدري والله يمكن العصر وهو يصور اخذ 100 ريال واخذ جوال جالكسي يستاهل نية زينة ان شاء الله نية زينة ان شاء الله ابشرك تبرع البلميه الحمد لله صورتين صورتين تستاهل تستاهل يستودعكم الله عز وجل ونشكر الشيخ ابو غازي ونسال الله ان يكتب له الاجر